yang pipi. Ew, so disgusting. You buat apa dengan dia? I tak buat apa-apa. I gelak sebab dia baca doa makan. Sebab tu lah I gelak. Gelak-gelak lepas tu tepuk-tepuk dia sikit. Macam mana dia gelak tu? ha, <laughs> macam tu je. Ay, kesian pula lah sampai terkencing eh. Hmm. Tapi you tahu kenapa dia terkencing kan? orang selalunya yang terkencing ni sebab ada benda yang menakutkan. Contohnya? Macam kena rompak ke, kena kejar anjing ke, kena nampak an... Oh my god! Mungkin tempat ni ada hantu. Eh, tak mungkin tempat ni ada hantu. <laughs> Kalau tempat ni ada hantu, dah lama dah air lari. <laughs> hmm. Macam mana eh? Dia jerit macam nampak hantu, tapi dia tak nampak hantu maksud tu?